Добрый день, уважаемые пользователи программы Турксофт. Наш видеоурок сегодня посвящен настройке акции три товара по цене двух или другими словами акция 1 плюс 1 равно 3. Для настройки акции заходим в пункт меню «Маркетинг» «Акции». Для создания акции жмем кнопку «Добавить», пишем название акции 1 плюс 1 равно 3. В поле «Процент скидки» ставим 99,99%. ,99%. Ведь под подарком подразумевается приобретение товара за одну гривну или за одну копейку. В поле «Товарная группа» выбираем товарную группу, для которой будет действовать скидка. Более подробно про создание товарных групп мы рассказывали в нашем видеоуроке «Настройка скидок и акций». Ссылка на видеоурок в описании к данному видео. Выбираем товарную группу «Крем». Переходим на вкладку «На период» и указываем период акции, например, с 1 мая по 31 мая. Далее переходим на вкладку «На один товар» для настройки условий нашей акции. В поле «Количество активизирующей группы» указываем 2. Ниже выбираем активизирующую товарную группу. Здесь также выбираем товарную группу «Крем». Ниже указываем настройку «Применять акцию на самый дешевый товар» и количество товаров, на которые применять акцию на один товар по количеству срабатывания условий акции. Сохраняем акцию и переходим в режим реализация. Посмотрим, как работает наша акция. Добавляем товар, на который распространяется акция. Добавляем первую единицу товара вторую. И добавляем третью единицу товара. Как видим, на третий товар сработала скидка 100%. Таким образом, с помощью такой акции можно быстрее продать не особо популярные товары и увеличить доход. На этом наш видеоурок завершен. Спасибо за внимание. Успешной вам торговли с продуктами компании Торгсофт.